ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕਰਦਾ ਦੀਵੇਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੇ ਕਰ ਹੁਣ ਬਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਪਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵਜੇ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵਜੇ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੇ ਤਾਰੇ ਚਲਕੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਚੁੰਨੇ This is very lonely, for me ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਡਰੀਮ ਮੁੰਡਿਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਜਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੋਲ ਤੂੰ ਆਵੇ ਜਦ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੋਲ ਛੱਟ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੁੰਡਿਆ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਲੂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਲੂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਨਿੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਬਣ ਨਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੇਖ ਹੁਣ ਬਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜ ਥੱਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੱਲੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਡਰੀਮ ਮੁੰਡਿਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਜਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੋਲੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਜਦ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੋਲੇ ਛੱਟ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੁੰਡਿਆ